大家好，我是游轮。二月十三国际服马上就要开服了，大家已经想好要怎么来拓荒了吗？如果还没有的人，那这部影片你就是看对了，因为我接下来要介绍的就是堪称拓荒版本答案的毒性火花。这个流派不吃装备，前期很快就能成型，廉价却有不俗的伤害。 那么我们就直接来看技能吧，因为用游戏画面解释不方便，所以我就直接把技能的串法还有取得的方式显示在画面上给大家看个清楚。我们的主力技能是毒性火花，前期只要四连就可以发挥它强大的火力。而这四连我们的串法是毒性贯穿、额外毒性伤害、皱纹伤害增加，还有持续伤害。其中毒性贯穿我们要用普通的符文去合成出来。 其他的我们都可以直接在炼金术士买到。那如果运气好的话，我们洗到五连或是六连，可以再串上元素伤害增幅，还有魔力暴风，来进一步提升伤害。不过这两个也是要合成取得。韩服还有一个和谐的稀有符文，但是这一次封测我没有看到。之后如果有出的话，也是可以选来使用。那么讲完主力技能，我们可以来讲剩下的技能。 这边我们可以带一个毒性地带，打完的时候丢在地上，可以多少增加一点输出。连接的部分就尽量去蹭毒性火花，然后可以再带几个 buff 技能，像是元素释放，还有这个凝聚元素文章，后期可以把它换成痛苦文章，因为增加持续伤害会更加适合我们的毒性火花。最后是位移技能，可以选瞬间移动或是滚动。 瞬间移动的话，距离稍微长一点，而且是瞬发；滚动的话，距离比较短，而且要跑动画。不过滚动冷却比较短一点，还可以储存两发使用次数。然后两个都可以串解除武装来降低冷却。技能讲完，我们来讲能力值跟特性。能力值的部分，我们前期可以先点高智力，来满足我们技能的需求。 后面我们就配合装备的要求来分配力量跟敏捷能力值的话，本身还好，配合装备跟技能才是重点。再来特性的部分，我这边就直接依序截图给大家参考。其实只要记得我们毒性火花是皱纹，需要的是念咒增伤、元素伤害，还有持续伤害等等。图上有红圈的地方是我们可以先不急着点，之后需要补足点数限制的时候再回来点的。 然后没有伤害可以点的话，就可以补一点防御。那么剩下大家就看着画面跟着点吧。其实也没什么好讲的，只要理解大方向之后，就算不用照着抄，也知道怎么点。 右上圈起来的这个魔力转换，如果前期很容易死的话，可以先不点。最后，我们来讲装备的部分，跟技能一样，我直接把它弄在画面上。懒得听我废话的人，就自己看吧。 首先是我们武器要拿两把魔杖，优先要找的词缀是毒性、点伤，还有持续伤害增幅。可以的话，我们再找急杀回血跟皱纹伤害。剩下的防具我也懒得念了，这些词缀都只是推荐而已，可以根据自己的需求去做调整。然后是剩下的饰品词缀推荐，前期我们会比较需要经验加成，因为我们要快速拉高自己的等级。 那影片到这边就结束啦。如果有帮助的话，可以帮我按订阅和赞。有想说的话，也可以在底下留言。我们下部影片见，拜拜。